ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦਾ ਗੇੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦਾ ਗੇੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਲਾਉਂਦਾ ਗੇੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਪੀ ਕੇ ਸੱਟ ਜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਪੀ ਕੇ ਸੱਟ ਜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ

ਆ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਬਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬਟੋਲੇ ਰਿੰਦਾ ਤੱਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਬਿੱਲੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਹੀਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ